हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स इनका पूछना है हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं इनका कहना है कि सर uh, अल्ट के साथ ओ क्यों यूज होता है देखिए अल्ट के साथ ओ यूज होता है डेटा को इंपोर्ट कराने के लिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास टैली आरपी नाइन था आपने उसको अपग्रेड किया अब जो अपग्रेड करेंगे तो पुराना आपका जो डेटा होगा उसको आपको इंपोर्ट करना होगा तो यहाँ अल्ट के साथ ओ प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे डेटा को आप इंपोर्ट कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे देखेंगे तो आपको मास्टर मिलेगा ट्रांजेक्शन मिलेगा बैंक डिटेल मिलेगा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी आप चेंज कर सकते हो तो यहाँ मास्टर पे जाएंगे तो डेटा को इंपोर्ट कराने के लिए पूरा पाथ आपको सेट करना होगा और ये सारी चीज़ें हैं तो इसे इम्पोर्ट का शॉर्टकट की है ये